जादू लागल कोना का दो लागल साउथ सिल्क के साड़ी रोड बाट के करती निमन रह ई गुहे गुहे के तो सूर में तो हमरा बुझाय गुहे गु अरे बाप रे बाप केना के चलू टांग धरै के आय गांव तोल के रहा नहीं देते सारा का बात अरे बाप रे बाप अरे कतो लागल की क्या ना अच्छा अच्छा अरे जो नो यार करना है तो तक बाप बाप बोला मतलब हमरा धिया पुता जरे तू पटका लड़ला अच्छा अच्छा बुझ गलियो बुझ गलियो ई अच्छा, अच्छा, रोड बाट है तोरा बाप के ये तू एहन बात बजे है ई रोड बात के सर सफाई लोग करे है कि जबरदस्ती तू हगे भाई जतना ततना जाऊ में तो साबज बहा हमरा हाँ? बाप के तो क्या करा बाप देबै तकरा जे कहतै तकरा हमरे धिया पुता लगा के देखा दो रोई टोल के जते धिया पुता है सब हमरो सब के रात बिरात होइए त वही ठमन बैठै छी हमरा सब के बहरान है तो कतऽ जा आ तू जा जे कहै से से ठीक क देबौ ठीक क देबौ हे बेसी ओना हाथ तुम का करे के बड़ का हमरो पता होइए अखी से बेसी बड़ा गर्दन तोड़ देबा से बात बुझा सौंसे दे तू जल्दी से पानी लावा तू से कहै छी पानी हां लाइव को तोरा धो दियो हां धो Вырдами! Так а ты там, блядь, ростов, где тут? त राइतो बिराइतो आबि के जवन बैठ अरे बाप के छै अरे देखै छियै तू आइ के के एहन बात बता मानो को गई काहे छै देबै काहे छै हां सिल्वर आला के ना दब ले देबे देख के लास्ट रखनी साहब काहे छे चुप चुप चुप रे लगे हल्ला करे तोरा की बुझा छ मारते भैया अपन हर वाले बिहार करा है नहीं कहे से तक ना चुप चुप चुप में नहीं करे अरे बात की भेलो तो रात नु गोटे के से हो तक वो वकरा मारे है वो वकरा मारे बाबा तो मारे समझावल हो जाने कहवा होगा कने चुप ना के चुप ना तू बताए का खिलवा चुप बताए ले सैती में हमरा मारल के तारे के ना ककरो दूर आ पर आई करो तो कह तो दियो ओ भाई हां मारो अरे से बात कदी भर सब के इजे झगड़ा में लड़ाई भगलो से गुहे खातिर खातिर खातिर अरे तो वो तो निम्न बात कर को ना हाँ। घर द्वार के ड्रॉगर बाढ़ के सफा कर राख में तो तोरे रे बढ़िया है तो है तो तू हमर कहिया भला तू एक हजार किसी के बीमारी छुए यहाँ सब सकरा हमरा खानदान के हतो हमरा पुरखा के हतो हमरा कैमरा पकड़ने के कैमरा चला लेते हैं समाज से साथ लगा के देखे ना से काल एते वो रहते तऽ हम फोन करै छी हजार रुपया दे दिया बुद्धि नहीं यह बात है कह दे छे बाबा कह दे जे मुंह संभाल के कहो बजो नहीं तो छिड़का देबै हम छी मुंह तू हर सब मुंह तू छा मुंह कतऽ दचैल छलै अरे भागले भागले चुप अरे वो तू ही चुप बर्दाश्त से कर ले। तीन ठीक हो जाए, दवा तो खा ले। चलो अपने अपना सब चल चल चल चल चल ताहू चुपचाप अखन जरा हल्ला तू कर बना इसके कह दो तू कछ Hay vậy à,